Proqrama daha detallı baxa bilərik artıq. Proqram açılır və ilkin ekranda bu görüntü gəlir. Gördüyünüz kimi bir çox element var və bunların hər birinə toxunacağıq. Hissələrə bölsək, üst ribon, timeline, video görüntü hissəsi, alətlər paneli kimi qruplara bölmək olar. Üst ribondan başlayaq. File, edit, modify, view, görüntü, share, paylaş və help cəmi menyuları vardır. Fayl hissəsinin alt menyularına baxsaq, yeni proyekt yarada bilərik. Hazırki proyekti açmaq, Recent Projects, ən son baxılmış proyektlər, Save, düzəlişlərimizi yadda saxlayır, Ctrl S edə bilərik bunu. Save isə düzəlişlərimizi yeni bir fayl kimi yadda saxlayır. Project Settingsdən daha detallı sizə göstərəcəm. Burada lazım ola biləcək əsas digər menyu isə e, New Recording-dir, hansı ki, yeni ekran görüntüsü almağa başlayır və bunu da növbəti videolarda göstərəcəyəm. Edit menyusuna baxaq. Gördüklərinizi burada klaviatura yolları ilə əldə etmək mümkündür. Hansı ki, görürsünüz ki, adın qarşısında yazılıb. Undo, redo, split və s. Modify menyusu. Sol tərəfdə gördüyünüz alətlərin oradan da idarə olunması şansı vardır. Modify menyusu vasitəsilə orada olan komponentləri idarə edə bilərik, keçid, animasiya və s. verə bilərik. View menyusu. Proqramınızın görüşündə dəyişiklik etmək üçün lazımlı düymələr vardır. Hansı ki, alətləri gizlədir, xüsusiyyətləri gizlədir, istənilən Şeir. Videonu biz burada render edəcəyik və başqa yollarla da paylaşmaq mümkündür. Biz əsasən lokal fayl kimi render edəcəyik və digərlərini də daha sonrakı dərslərdə baxmağa çalışacağıq. Ən sonuncu menyu isə help menyusudur. Onlayn kömək, proqram haqqında və sair kimi menyular var. İndi isə proyekt ayarlarını edib videonu bitirək. Video görüntüsünün üzərində olan seçim qutusuna klik edək. Project Settings. Burada video ölçülərini verə bilərik. Biz 1080p edək, daha keyfiyyətli olsun.